hello friends welcome back to my YouTube channel road technology पर आपका स्वागत है इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स हाइट कैसे करें चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है और सर्च करना है YouTube studio desktop mode on कर लेना है आपको अभी आपको सेटिंग में जाना है ये सेटिंग का ऑप्शन है इसमें आपको जाना है चैनल में जाना है और एडवांस सेटिंग लिखा हुआ है यहाँ पे एडवांस सेटिंग अब इसको स्क्रॉल करना है नीचे से यहाँ पे लिखा है subscriber count display the number of people subscribe to my channel इसको ऑफ कर देना है इस पर डॉट पर क्लिक करना है यस पे ठीक है अब सेव कर देना है सेव सब्सक्राइबर हाइड हो चुके हैं आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर्स हाइड हो गए हैं आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू